بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المشروع سوف أقول لكم بعض معلومات المشاريع التجارية في هذه الصفحة سوف أشرح لكم العملات الصعبة في الدول العربية وهي قطر الإمارات البحرين الأردن الكويت العملة المتوسطة السعودية السودان مصر ليبيا تونس المغرب الدول الفقيرة فقير سوريا سوريا والعراق والجزائر و فلسطين ليس عندي معلومات كثيرة والمهم نترككم في هذا الشرح في هذا الشرح في إنجاز عمل إنجاز عمل في مشروع تجاري الجزائر نضغط هنا في هذه الصورة في الصورة هذه يوجد الصعوبة بين الضعيفة نعطيكم مثالا ألف دولار يساوي ستاش ستة عشر مليون دينار جزائري أو ألف أورو يساوي تمنتاش مليون دينار جزائري هذه العملة صعبة سوف نأخذ لكم إلى الخلفية بعد قليل آه، هنا هنا ماذا أقول في هذه اللغة الإنجليزية بالعربية ما أقوله هنا سوف أضعه في اليوتيوب مترجما بالعربية ويمكن لكل الأشخاص في العالم أن يشاهد هذا الفيديو وبكل اللغات أما العربية أما الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية أي شيء أي لغة وهنا بحث عن شخص مثل أنا وشخص ننجز مشروع تجاري مثلها في بلدي أو في بلد أخرى أو من آه، أي شيء سوف سوف نأتيكم هنا آه، سوف أضرب الترجمة العربية في اليوتيوب بالإنجليزية كان يوجد بعض آه، آية عيارة في الإنجليزية جيدا أوكي سوف نضع لكم هنا هذا موقع موقعي فيسبوك هذا موقع الفيسبوك نموذج عليك أن تضغط إعجاب أو متابعة مع جوجل إيميل آه، صحة رمضانكم الشهر الكريم واني صايم درك انا اني صايم ديجا وراني نهضر و شحال نقولكم الساعه دركا خليوها مفاجأة خير المهم هذا الفيديو ننزله في اليوتيوب ان شاء الله و سمعونا وندير به ترجمة في كلش وليجي ليجي اللي الجزائر مرحبا من كل اي شخص اجنبي او عربي المهم حطك في العين والراس هذه هي الخط مثل مثل ما قال هذا التساعد والتعاون على البر والتقوى ما أريد في الفيديو أن أشرح لكم في شيء ما هو مساعدة الدول العربية آه، مش السياسة اتركوا على جنب الشباب معطلين العمل من كل الدول العربية سوف نشرح لكم كيفية العمل في هذا المواقع آه، مثل آه، شخص من سوريا آه، أظن من بلد مثل الجزائر مثل الجزائر شخص من الجزائر وشخص من تونس أو شخص من الجزائر أو من الإمارات يقومون في مشروع تجاري حسب التفاهم حسب من كاين حواجب يعني عليكم ضغطوا هنا في الفيسبوك ما نشرح لكم كيفاش آه، راح يكون العمل كيفية من من ذلك تابعوني على الفيسبوك سوف نشرح لكم بعض التفاصيل عن كيفية العمل والمشاريع و... وما هي المشاريع وأظن في حلقة القادمة سوف نعطى لكم فيديو جديد وتابعونا وديروا إعجاب ولا ما ديروش كيف كيف هذا ميهمنيش يهمنيش انت حر في اختيارك قل لقاء قبل اللقاء